Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Grand Star True. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для детей. Это костюм редиски. Посмотрите, вот так вот выглядит он в запечатанном виде. Такая вот редиска у нас. Индивидуальной полиэтиленовой упаковочке. В товаре у нас визитка интернет-магазина Grand Star True. И давайте посмотрим, из чего состоит костюм. Э, данный костюм очень э, хорошо разбирают на детские праздники, на праздник осени. Посмотрите, в комплекте идет шапочка, вот такая в форме редиски. Здесь она на резиночке, то есть тянется, наденется абсолютно любую голову. Внутри подкладочка. Такая вот редиска. И в комплекте у нас вместе с шапочкой идет такой вот, как, ну, можно назвать его платьицем как же, платье-жилетка. По низу идет из фатина зелененькая, ну, можно даже как листва у нее как будто. И вот такая вот платье-жилетка. Вот здесь-то она на завязочках, то есть это как бы на девочку костюмчик. На завязочках через голову одевается, вот так вот. И там завязывается, то есть хорошо, что вы можете регулировать. Здесь сзади идет небольшая резиночка вот так вот выглядит, то есть она растягивается по э, спинке ребенка, она может регулироваться. Внутри она довольно плотная, вот такая вот подкладочка. Вот видите, посмотрите, какая подкладка. И вот такой вот объемный, получается, вот так вот, если его расправить, вот он будет такой вот объемный, как бы кругленький. Ну, как, как в форме редисочку принимает. Вот. вот такой вот замечательный костюм на праздник осени. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru или позвонить нам по телефону.